Ojo riko kira walas iki sandiwara Walas ana isan kayosan walas nyang rika Ojo riko kira walas iki sandiwara Mung riko nang mata hangkatan sempurna ang isang karahi Yamang yosan welas yang riko ojo riko kira welas iki sandiwara welasan isan kaya san welas yang riko ojo riko kira iki sandiwara wong rikono moto hang katon sempurna tekati siwaraga Walasana isan kayasan walas nyang rika Ojo rika kira Aja riko kira walas iki sandiwara Walasana isun kaya sun walas yang riko Aja Ojo riko kiro siki Sandi ngoro Mung riko nong moto Hangkatong sempurna Nono maning wong liya Mung riko nong moto Hangkatong sempurna